Cześć, tu Aśka razem z Florką. E, chciałabym Wam opowiedzieć o kupownikach, e, które zaprojektowałam na However. Tu kupowniczki. Kupowniki są materiałowymi saszetkami, do których możemy wsadzić woreczki do zbierania psików. Kupownik możemy przepiąć do smyczy, e, zarówno do przepinanej, jak i do smyczy z półkółkiem. Przekładamy woreczek Ściągamy pierwszy, Zapinamy rzep. Zapinamy karabinczyk. Mamy kupownik, który się nie dynda i nie otwiera i trzyma się smyczy. No naprawdę. Może chcesz gadać zamiast mnie. To, z czego jesteśmy dumni w naszych kupownikach, to ich wytrzymałość. E, są wykonane z dwóch warstw wodoodpornej tkaniny, także wzór mamy również w środku, a wszystkie szwy wewnętrzne są e, wykończone i zabezpieczone.